và và ôi Wabwim gijak nagiomuf wa oire guhuan hawim gogwinam kaicho. Watugu Jesus nagamahaka wahimcho. Wapatid dagwinam kaicho. Jirdi namuni ha wahim gwinan ham agi intakav na hapibusan naman gushku kasnir na Dios bahot na magger tagatuki jamkam. Wagugokat kam nam kaicho guhuan. Pumuhushi oimet gatuk dirgu Jesus na mutashkai na puni kait guhuan. Wanam magamahak na wahimcho gu Jesus. Wahatunam gatuk dirmo oin hạt guhatkam. vapatedda tupim gage minyadun vaguip kaijam cham to ya chichpich bam tukkam na paikion hadun vago Jesus upatedda jomum mane pokani gor maik na pim vatetegia vaguip maoy mat mukia mingo Jesus mi invashi jarad agio nagupupoy bahurnim dumak pishwa duna mat muay gu ihgo kat kam nam kait git guhuan na mat oy go Jesus Andres tu ma narhat ning Simon Pedro. Wasimot man guandres nat kagam guhan nin Simon. Vanam mga mahak tuga kwa agi nyop tudda. Am pismata chit yoghi bashiv guchoy kam winasag Dios bahotsa. Kanimay katchumpo. Wa mu yawain chugu Andres guhan nin Simon muna paikio gu Jesus na batugia. Wa namashkia pismuhi ahim. Hup tudda gu Jesus gu Simon. Ago ap hipto ijihia Simon na pirmaran gu Juan. Shivdirap mo Pedro vatuka. Pedro hap kain hopom kaich. Hodai. Wawim gijak mahi go Jesus man kam na pe Galilea ban wipio. Bam mo pushi chu go Philip na oire. Wap da. Wan kai gida pinyadon. Go Philip irwet sai da kam nar pai kam go Andres gyo go Pedro. Go Philip up magagam go Natanail. Hum mga mahak na twatu hup tet da. Am pishma ta chit joghi ba shiv go inasak bahim da hij jam dir na tash tu uan ak kumoy ses gyo go hai nam vhuk ya ban kam un tu a gi mag gud gu koranam ji a gitup kaich. gu Jesus wakirdi maran gu Jose Nazaret kam. Wabai hinyo gu Natanail hupkaich. Siam yachi mo pai jiru vai bus ni havoi gu Nazaret kam hat kam gu tu narish ku pumdo kam. Wap tut da gu Philip. Jonava kanimai kachem puna van huginya. Wanam kia pis mum mahi ahim. Hupatut da gu Jesus gu nami havim hupto i kaijat gu Natanail. Ji haninatia ni ba ai na tusil kam hir Israel kam. Nas chou mishku galin gut gu kora. Nacham paiyog iyat datua aga. Wagunatanay lupkaich. Hasha wadukat mo pismatin hadon na nasirtumkam. Natguchakuich mamat. Wago Jesus uptedda. Jonan guan puwupuderhum nuit niya napasmuda iguswita natwajipilip mo ag baifam wajak. Wapkay yubgyo gunatanail. Shifan yugi vashmati na bapirdi gumaran gudiyo sinyadon. Tunap guaswish chus chumadda. Apwa kwaya warga kam kahawoy gu Israel kamatkam. Wag Jesus uptedda. Kugucham turday po ego shivna nyashum tedda. Wishcho katugia pemat gamij baim do kam no mocham odat chin kaicho. Tơn áp gô bư trong hốt cơn và tờ hư gây hình vui nàn ít phôi bư xìm tơn nàn bố bư bư đà hông nơi nhằm mô đà y gây bư tạ. Và mê dơ bà tớt đà gô Jesus phư nam hợp mịp tổ y. Tụ xil cà mà nhạc bàm tơ đà. Nà cà ma hìm nà pìm bài dô cà tơ gìa gô non vịnh ngôn gư kora nam bơ hâm mơ nê dơ bà hì chợt mình đà. Sehim dam pai na nyop to ika anyat banyot. Nagucham shim kakopio jam.